Hello! Andito na ako. Nasa kabilang bundok na naman ako. Yan. Alam niyo kung ano pakita ko sa inyo? Ayan. Ano pakita ko? Pwede na kayo pitasin. Tanoshiku mite ne. Hindi ko nasaan na naman ako. Toroku shite basurenai de ne. Hihikot ko ng ganon. Yan. Yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh oh, oh, oh. May kuku. Tapos na ako magbalat ng ano eh. Ng bamboo shoot. Andito ako. Paradise! maraming tree. Oh, yan. Pero ako, bago kainin yan, kinain na ng unggoy. Mikan orange tree. Or mikan. Yan. Ah, <laughs> ha, ha, ha, ha. Ganda, oh. Pero hindi niya makikita, eh. I-video ko na lang. Almost paradise. Ang galing, ano? no sa akong no sa paradise ako ayan no oh. wow see ayan ang dami ang dami kong lilinisin pinakita ko lang sa inyo bagong tawas ako dami pero hindi ko prepared yung kainin pero mga ano eh try natin manguha kasi ako ng ano yan ah mamango Madami siyang ano, pakita ko sa inyo yung pinakataas ha. Tortoise. Yun yung nasa taas ng aking ulo. Abot-abot ko lang oh. See? Tumitas na ako kanina. Yan. Marami na ang laglag. Yan. May mga puti. Ito actually ito yung kukunin ko. Ayan, marami pa dun sa baba. So, nandito na rin lang naman ako sinicheck ko yung aking ano, ah, gagawin. Ang dami pa yan, oh. O yan, oh. Naghihintay yan sa aking gagawin. Ang daming puno, no. Yan na yung pinakpas niya. Yan, nakita nyo. Puro ano siya. Puro orange or mikan. Natsu mikan. Hindi pa siya pwedeng kainin ngayon. Sa ano pa siya, uh, summer. Summer orange. Mandarin orange pa to, ewan ko. Yan. <laughs> Yan, ang ganda. Almost paradise! Hindi ko na alam ang kasunod. Love of my life, don't leave me. You broke my heart, and now you leave me. Love of my life. Bring it back, bring it back Don't take it away from me Cause you don't know what it means to me 見てくれてありがとうね Love of my life Love of my life 登録して忘れないでねガレンゴ tsaka na.